Witajcie w kolejnej odpytajce o godzinie 6 rano. Zdanie po polsku. Ja całkowicie rzuciłem alkohol. W kontekście przestałem go pić, to chyba jest jasne. I tu bym chciał, to będzie podpowiedź moja, żebyście użyli czasownika aufhören. Aufhören ja wiem, że niektórzy z Was słyszą, no, że dobrze słyszycie. Tak, w środku jest czasownik hören, słyszeć, hören, ale on ma przedrostek auf i to, propo, i to powoduje, że on zmienia znaczenie. Ja całkowicie e, ja całkowicie rzuciłem alkohol w tym sensie. I teraz zdanie po niemiecku. Ich habe vollkommen mit Alkohol i teraz puste miejsce. Co to będzie? Wersja A. Aufhören. Aufhört. Może trzecia wersja. Geaufhört. A może czwarta. Aufgehört. Ich habe vollkommen mit dem, właśnie nie wiem czy z rodzajnik mit dem Alkohol. Nie, mit Alkohol, bez rodzajnika dałbym. Mit Alkohol auf... O, coś podpowiedziałem już. <laughs> tak, słuchajcie, jest auf, aufgehört. To jest czasownik właściwy, właściwa forma. Czasownik aufhören należy do czasownika, składa się z hören i z przedrostka auf. Hören jest regularnym czasownikiem, auf jest rozdzielnie złożony, auf jest zawsze rozdzielnie złożony, czyli odkleja się od czasownika. I to gehört, powstający na hören, gehört, powstaje i wtedy dochodzimy, dobijamy z lewej strony auf i mamy aufgehört. I to jest właściwa wersja. Wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, hej.